Ah, salama tu. Vipi? Salama kabisa. Ah, kabisa. Vipi wewe? Sawa. Jina si nani? Allen. Allen. Yeah. Sawa, Allen. Tokea Finland, umeambiwa umetua hapa. Kuja kushuhudia uzinduzi. Nataka kufahamu kwanza mahusiano yako kati yako wewe na pengine mmiliki wa Viva yako vipi? Uh, ah, mmiliki wa Viva ni kama mdogo wangu, lakini vile vile ni, ni cousin. Okay. Ni mtoto wa mamangu mkubwa. Ah, okay. Yeah, yeah, so ni ndugu yangu. Sawa, una experience wewe ya ya kutembea sehemu mbalimbali, lakini kuna experience ya nchi tofauti tofauti kuhusiana na Mombasa Supermarket. Yeah. Kitu gani ambacho umekiona hapa unaona kabisa hivi international level ambazo umeweka vipi sasa? Ya kwanza well, bidhaa ni quality and then the service alafu na location lakini ni in a very good standard that you know you can compare with other supermarkets. Okay. Yeah, yeah, yeah. Sawa. Hii familia yako, right? Yep. Sure. How are you? Good. You good? Yes. What's your name? Vanessa. And you? Olivia. You good? Yes. Madam, how are you? I'm very fine, thank What's you. What's your name? Tanya. Okay. You have seen the, uh, this supermarket. Maybe you can share with us your experience after seeing this supermarket. This supermarket looks wonderful. I... Oh, sorry. <laughs> yeah, this it was a nice experience to come to this supermarket. It's, yeah. it's a very nice place and I I really like it. It's a, It seems to be a quality shop. Okay. This is your first time to be in Tanzania? No, no. This is my third time. Yeah, yes, yes. Yeah. my third time, but the kids are here for the first time. Oh, how about the environment in Tanzania? What is... Is this so hot, oh? Onko liian lämmintä täällä? Yeah. okay, fine. Okay. Tuko kitu kimoja. So sababu hasa ya kuja Tanzania na, na familia ni kwa ajili ya kuangalia uzinduzi wa duka hili kubwa au nini hasa kimekuleta nyumbani? Uh, uzinduzi lakini vile vile kuwatembelea kuona ndugu na kuleta watoto kwa sababu ni mara ya kwanza yeah, yeah. Kwa hiyo all that package. muda gani unaishi kule? Uh, now it's about uh, eh, 17 or 18 years. Yeah, living in uh, Finland, Sweden and uh, well some other Europe country but now I'm based in, in Finland, Helsinki. Holiday, yeah, yeah, yeah. Yeah, last time I was here two years ago. Yeah, but after the COVID then I, I didn't have a time to come. Yeah. Nashukuru sana. Uh, kwa majina mimi naitwa Halima Lukindo, lakini pia ni meneja wa hapa Viva Supermarket. Katika supermarket zote tatu niko kwa ajili ya kuzisimamia zote tatu, niko na mameneja wenzangu, lakini ambacho kimetuweka leo ni uzinduzi wa supermarket yetu hii hapa ya Viva Madale. Uh, tume tume tumeianza hii safari nadhani ni ndani ya mwaka huu huu, ilikuwa kipindi kama cha mwezi wa saba mpaka kufikia leo ndo tumeifungua rasmi kama mnavyoona, na kwa ukanda huu wa Tegeta nzima Wazo nadhani ndo supermarket kubwa. Kwa hiyo tungependa tu kuambia wateja wa wakazi wa Madale na Wazo kwa ujumla, tumewaletea kitu kikubwa supermarket ambayo itakuwa ina mahitaji mbalimbali ya nyumbani, vitu vingi, kwa sababu supermarket inatoa huduma za vitu vya nyumbani pamoja na bidhaa zingine kwa ujumla. Kwa hiyo wategemee kupata mahitaji yote wanayoyahitaji, kwa sababu ipo na vitu vingi sana, imejikamilisha, yani tumejikamilisha kiufupi. Kwa ah, area hii kiukweli kidogo kwa jinsi tulivyo research tu kwa haraka haraka hatukugundua kama kuna supermarket kubwa zaidi. Kwa hiyo tumeamua kuwaletea wakazi wa Wazo kitu kikubwa ili waweze kupata huduma zao zote sehemu moja. Okay, eh. mm-hmm. uh, kidogo. Sijui kwa jina unaitwa pia? Naitwa Simon Mnubi, ni manager Viva Supermarket. hongereni sana kwa hatua hii ambayo umefikia. Asante. Okay. So far kwenye competition uh, ya supermarket imekuwa ni kubwa sana. Uh, ni kitu gani ambacho umekiona kwenye Tegeta ambacho nahisi kabisa wateja wamekuwa wakikikosa mkaamua kufungua Viva hapa? Uh, kulingana na huduma tunazozitoa na kwa mazingira ya Tegeta walikosa kitu kikubwa sana ambacho ni huduma ya Viva Supermarket, kwa sababu tunatoa huduma masaa nne kitu ambacho wenzetu wengi hawafanyi, ila sisi tunafanya hicho kitu na ni tumewaletea supermarket ambayo ni kubwa sana, ina vitu vingi. Itakuwa na bakery, itakuwa na upande wa matunda na utakuwa na huduma zingine nyingi. Kwa hiyo tunawakaribisha wakazi wa Tegeta, njia yote ya Wazo, Madale, waje wa shop katika ile duka la Viva Supermarket Madale. Karibuni sana. Katika kipindi chenu chote cha kufungua supermarket kutoka mwaka 2013 2014, kutoka na historia yenu, uh, nataka nifahamu uh, challenge gani ambazo mlikuwa mmekutana nazo zaidi mpaka kufika hapa mfika. Pengine mnaweza kawaona kama mmetoka tu from nowhere. Uh, challenge zilizopo ni upatikanaji wa bidhaa. Kuna wakati bidhaa zinapatikana, kuna wakati bidhaa zinakosekana, sababu bidhaa zetu nyingi tunatoa nje ya nchi, hatutumii bidhaa nyingi za hapa Tanzania, tunachukua nje ya nchi. Kwa kuna wakati upatikanaji unakuwa ni mchache kulingana na namna na hali ya nchi yetu jinsi ilivyo. Mm. Sawa, nashukuru sana. Au kuna kwa dada hapa. Hii FIFA ina maana gani? Ah, Viva ni uh, umoja umoja wetu wote kwa ujumla, kwa sababu ina mwendelezo, ni Viva la Vida. Eh, kwa hiyo ni umoja eh.